Då ska vi börja titta på Newtons första lag. Kommer ni ihåg det här att har vi en, någon typ av låda, en kloss som ligger på ett bord så har vi några krafter som verkar på den. Vi har tyngdkraften som drar neråt och tyngdkraften är lika med massa gånger gravitation. Och här brukar vi räkna gravitationen på 9,82. Men vi har ju även en normalkraft som är riktad uppåt från bordet. Och så länge inte den här klossen rör sig någonting i den här leden, i Y-led, så måste den här normalkraften vara lika med tyngdkraften. Annars skulle den röra sig åt något håll. Börja dra i den här äh, klossen med ett rep här framåt. Vi kan kalla för dragkraft. Och när jag börjar dra den här äh, så kommer jag ju ha någon typ av kraft som bromsar lite grann. Och det är oftast den så kallade friktionskraften. Att vi får lite friktion mellan bord och kloss. Och det kallas för friktionskraft. Och så länge den inte rör sig någonting i X-led så måste dragkraften vara lika med friktionskraften. Men börjar vi röra på sig då har vi övervunnit friktionskraften. Så då är dragkraften större än friktionskraften. Och det här som vi använder lite grann som brukar kallas för Newtons första lag. Och den brukar kallas även för tröghetslagen. Och den säger att om den resulterande kraften på ett föremål är noll så befinner sig antingen föremålet i vila eller så rör det sig med konstant hastighet utefter en rät linje. Och vi tittar, kommer mest just nu titta på att föremålet befinner sig i vila. Exempel här. Det var en cyklist som cyklar på en rak väg med konstant hastighet på 20 kilometer per timme. Vilka horisontella krafter verkar på den? Horisontella, det är den här leden i X-led. Jo, eftersom de cyklar med konstant hastighet har vi någon typ av framåtdrivande kraft. Och vi har en bromsande kraft. Och den bromsande kraften är ju oftast luftmotstånd och friktion. I det här fallet med en cyklist är det väl oftast luftpåståndet som gäller.